саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы 24 төртінші параграф қайтым және қайтымсыз процестер термодинамиканың екінші заңы айнымалы процесс және де оның пайдалы коэффициенттері деген тақырыптарға тоқталатын боламыз так сонымен бізде жалпы қайтымды және қайтымсыз процесс деп отқанымыз не термодинамиканың екінші заңы дегеніміз не деген сұрақтарға жауап бере алатын болсыңдар бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты так мына бір мысалға тоқталып кетейік яғни ә, мына көріп тұрған неміз яғни иә бастапқыда ә, бокал жерге қарай құлады одан кейін барып сынды иә ол өздігінен қайтадан мына қалыпқа келе ала ма келе алмайды иә өздігінен келе алмайды ал бірақ сыртқы күштің әсерін келтіруге болады иә яғни осы бір қайтымсыз процесске мысал бола алады жалпы айтқан кезде термодинамиканың екінші заңы табиғаттағы барлық жылу процестері қайтымсыз деп қарастырылады яғни ұм, екінші текті мәңгі қозғалтқыш жасау мүмкін емес дейді демек мына шай, ә, шайымыз сыртқа қарай жылу бөлген кезде міне қараңыздар ол қайтадан өздігінен жылу болып қала алмайды да өздігінен мысалы сыртқа жылу шығарады қайтадан жылу болады қайтадан шығарады қайтадан жылу болады бұл процесс мүмкін емес дейді яғни қайтымсыз шай суып қалды ма бітті суиды мұз болады бірақ қайтадан өз жылу бола алмайды өздігінен сыртқы күш әсер етсе ғана бола алады дейді да осы термодинамиканың екінші заң яғни мына жерде қарап тұрғанымыздай осыған байланысты бірнеше э, тұжырымдамалар бар яғни термодинамикалық процесстердің өту бағытын сипаттайтын мың сегіз жүз елу елу бірінші жылдары клаузис және келвин иә тарапынан толық тұжырымдамалар ә, ұсынады клаузистің тұжырымдамасы бойынша жылу ешқашан өздігінен температурасы төмен денеден ә, температурасы жоғары денеге өтпейді дейді яғни жылы денеден суық то есть суық денеден жылы денеге өтпейді дейді да мысалы мұздай денеден жылуды былай айтқан кезде жұтады ғой ол ал өзінен жылу дене шығара алмайды дейді да өздігінен осы процесс айтады ал Келвин тұжырымдамасы тек қана қыздырғыштан алынған жылу мөлшері есебінен циклдық жұмыс жасайды жылу машинасының жарату мүмкін емес дейді яғни ә, былай айтқан кезде ол тек қана жылу денеден алған кезде ғана жұмыс жасайды дейді да ал екіншісі циклдық процесте қызырғыштан алынған жылу мөлшерін толығымен жұмысқа айналдыруға болмайды дейді яғни екінші э, түрдегі мәңгілік қозғалтқышты пәкін 100 жарату мүмкін емес екендігін қарастырады демек ә, жылу процесі қайтпайды деген сөз жылу шығарды ма бітті салқындайды өзінің ішкі энергиясы азаяды деген сөз да ал енді планк тұжырымдамасы бойынша соңғы нәтижесі қыздырғыштан алынған жылу мөлшерін толығымен жұмысқа ауыстырып беретін процесті жүзеге асыруға болмайды ондай процесс жоқ дейді алынған энергияны толығымен ә, жұмысқа жасалған мысалы машина жүрді толығымен бензин жанса түтін шықпайтын еді да демек жанбайды толығымен жұмыс жасалынбайды деген сөз ғой немесе үйімізде көмір толығымен жанады бірақ күл қалады демек ол жүз процент пәк жұмыс жасаған жоқ деп қарастырылады да ары қарай кеттік енді бізде осыған байланысты жылу қозғалыштары бұл отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын құралы яғни машинаның поршындары іштен жанады бензин жанады машинаны жүргізеді, деген сөз да бұл жылу қозғалыштары болады ә, мына жерде көріп тұрғанымыздай бізде қысым беріледі температура артады иә от жанған кезде одан кейін барып қысым азаяды температура көбейеді яғни бұл процесс поршында поршындар машинаның поршыны бар ғой ә, іштен және қозғалтқыштары бұл осы екен яғни ә, жылу қозғалыш деп отқанымыз іштен жану қозғалыштары ішкі яғни отынның есебінен ол жанады бензин и механикалық энергия яғни қозғалысқа келтіреді да денені түсіндіріп алдық па ал енді ә, ішкі энергияны механикалық энергия түрлендіру үшін біз қалай істейді екенбіз қараймыз мына бір қарапайым күнделікті өмірде көретін процесс мына бір процесс иә көріп тұрғанымыздай иә бұл процессті біз күнделікті көреміз деп айтсақ та болады қазіргі уақытта тем более үйде барлығымыз иә осындай бір процесс болды бұл қалай болды яғни қыздыру және ұлғаю және жұмыс жасады мына жерде ішінде су қызды ұлғайды потом оны ә, газымыз кәдімгідей жұмыс жасап жатқанын көріп отырмыз иә одан кейін отын энергиясы будың ішкі энергиясы және механикалық энергия яғни бұл жерде механикалық энергия келтіру үшін будың ішкі энергиясы артқан кезде ғана механикалық энергияға келтіреді екен қозғалысқа келтіреді деген сөз механикалық энергия деп отырғанымыз қозғалысқа келу деген мағынаны білдіреді ал енді алғашқы жылу қозғалтқышын бізде ә, джеймс уатт бірінші жылы жасаған яғни мынау өзінің жасаған бірінші негізі жылу қозғалтқыштары болып есептелген алғашқы ә, мына жерде т екі тбрт деп қарастырдық міне қараңыздар т екі деп отқанымыз тоңазытқыштың температурасы ал мынау тоңазытқыштың жылу мөлшері жұмыс денесі болып есептелінеді мынау атқарылатын жұмысымыз ал мынау қыздырғыштың жылу мөлшері мынау қыздырғыштың температурасы мысалы машина отылғаннан кейін бірден жүріп кетпейді біраз уақытқа дейін қыздырамыз одан кейін жүреді егер бірден жүріп кетсе ол толығымен жұмыс жасалынады бірден бүкіл энергия жұмысқа жұмсалынады дейді да ол кезде олай жасап жатқан жоқ Ен, ә, машинамыз қызды одан кейін жүрді деп қарастырылады да міне қараңыздар ә, мынау бізде <clears throat> q бір мынау q екі деп қарастырылады да енді формуласы қалай болады жалпы жұмысымыз атқарылу үшін қыздырғыштың денесіне ә, жылу мөлшерінен суытқыштың жылу мөлшерін азайтамыз сол кезде жұмыс атқарылады екен нәтижесінде пәктің формасы келіп шығады мына жерде көбейту жүз процентіміз бар ал немесе формула былай түрлендірсек болады екен бұл жерде q бір деп жатқанымыз жылу машинаның жылу мөлшері мынау тоңазытқыштың жылу мөлшері q екіміз немесе формула былай да түрлендіруге болады екен ал енді мына жерде көріп тұрғанымыздай қараңыздар ә, мына жерде бізде <clears throat> процестерге байланысты иә бірінші мен екінші процесс кезінде жұмыс нөлден үлкен а көлем өзгерісі ол да нөлден үлкен иә бір мен екі бір және мына аралық көлемдеріміз иә сызып көрсететін болсақ ал ішкі энергиямыз не істейді нөлден кішкентай болып қалды дейді да ішкі энергия азайды екі мен үш екі мен үш кезінде көлем тұрақты болып тұр жұмысымыз нөлге тең болады деген сөз көлем тоже нөлге тең болды ішкі энергиямыз тоже нөлден аз болады үш пен төрт үш пен төрт аралығы яғни не істеді ол неге өзгерді ә, былай айтқан кезде температура иә ә, демек жұмысымыз нөлден кішкентай ә, аз жұмыс атқарылады көлем тоже нөлден кішкентай ішкі энергиямыз артады деген сөз ол кезде температура жоғары ал төрт пен бір демек көлем тұрақты болғандықтан жұмысымыз нөлге тең көлем нөлге тең ішкі энергиямыз нөлден үлкен болады деген сөз да ал енді карно циклы дейміз жалпы карно циклына мысал келтіретін болсақ сади карно ол ә, сол құрметіне ашылған жылу қозғалыштарының мүмкіндігі болатын максималды пәкі бұл карно цикл деп аталады жаңа айтқанымыз т біріміз жылытқыштың температурасы мынау суытқыштікі мынау жылытқыштық болып қарастырылады көбейтеміз жүз процентке немесе мынандай түрде ал енді мына қарайтын болсақ пактің ең үлкен жоғары максималды пакті бізге карно циклы береді екен да оны қарастырған садди карно міне қараңыздар формуласын ашып көрсеттік ә, т бір деп отқанбыз, т екі деп отқанбыз. өлшем өлшемділіктер келвинмен қарастырылады бұл жерде градуспен емес градуспен берілсе міндетті түрде келвинге түрленуіміз керек бір мен екі бір мен екі демек бұл неге тең изотермиялық процесс екі мен үш дейді екі мен үш адиабаталық процесске жатады э, үш пен төрт изотермия үш пен төрт міне қараңыздар үш пен төрт бұл әрине неге жатады екен изотерма және төрт пен бір бұл неге жатады екен адиабаталық процесске жатады екен адиабаталық процесс не еді жылудан оқшауланған жүйеде жүретін процесс еді да ал енді осыған байланысты есептер қарастырдық міне қараңыздар барынша ашып көрсеттік иә бірнеше есепті мына бір есепті өздеріңіз шығарасыздар тест ұбт да келген есеп мына тағы бір есептің шығару жолын көрсеттік түсініктірек болу үшін ашып міне қараңыздар ә, түсініктірек болсын деген вариантта бірнеше есептен шығару жолымен ашып көрсеттік сіздерге енді негізгі қорытындылар жалпы жылу қозғалтқышы жылу қозғалтқышы пәкі дегеніміз не деген сұрақтарға міне жауап бердік оны түртіп алсақ болады иә одан кейін бізде пысықтау тайм әдеттегідей осы тақырып қаншалықты түсінікті болғандығын осы бар болған бес шығарып бізге жіберіңдер сіздер бағалаймыз әрине бүгінгі сабағымызды осы аяқтаймыз good luck guys келесі сабақта жолыққанша